मुसीबत का समय आने पर किस तरह से भाई भी साथ छोड़ देता है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अनिल अंबानी के मामले में सामने आया है जी हाँ अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात की भी तैयारी कर ली गई है कि अनिल अंबानी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया जाए कुल मिलाकर अनिल अंबानी इस समय अपने भाई मुकेश अम्बानी की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं अनिल अम्बानी का यह भी कहना है कि यह बात झूठ है कि जियो से उन्हें पाँच हजार करोड़ रुपए लेने थे वास्तव में हुआ यह कि आरकॉम और जियो के बीच स्पेक्ट्रम टावर इत्यादि बेचने को लेकर एक अनुबंध हुआ था और जियो ने बाद में धोखा देते हुए उस अनुबंध से खुद को अलग कर लिया और डील रद्द होने की अवज में मात्र सात सौ अस्सी करोड़ रुपए ही मिले यह रकम भी कुछ कर्ज देने वाले बैंकों ने ले ली और आरकॉम के पास एक पैसा भी नहीं आया अब कुल मिलाकर अनिल अंबानी का यह भी कहना है कि जियो द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी जो कि अनिल अंबानी के सगे भाई हैं लेकिन मुसीबत के समय उन्होंने अनिल अंबानी को अकेला छोड़ दिया और उसे धोखा दिया कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अनिल अंबानी बुरी तरह से फंस चुके हैं उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि एरिक्सन कंपनी को 15 दिसंबर तक 550 करोड़ रुपए की राशि आरकॉम को देना होगी और अगर इसमें देरी होती है तो बारह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करने में नाकाम रहे अनिल अम्बानी और इसीलिए उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी हुई लेकिन वे अपने ही भाई के धोखे के शिकार हुए